deep in chief hatters land in nyanga back in 1988 three schoolboys dug up five ponds in nyangwendawe wetlands for a fishery project the oldest was only 14 the youngest 12 it's an innovation the community warmed up to which environmental management agency and nyanga rural district council are now supporting to conserve the wetland now there are 27 ponds for 27 families getting technical support from arex eh, lisemo nenyatondo ndisabhuku nyatondo tine chirongwa chedu chekuchengetedza matoro eh, tine mafish points atinawo atakapiwa howe neweema saka ndova tiri kuunganidzirana vanhu titaudzirana kuti ngatigadzirise zvinhu tione kuona mumwe kusi tingazoonawo kusa nezvinotibatsira amwiletmukisi ah, from climate smart trust tokufara nekuda kweprojekti yaitwa neema ah, yekuchengetedza matoro chishona chedu kwandiri zvinondiratidza kuti muzimbabwe mune matoro akawanda asi hapana zviri kuitwa matoro iwawo saka ndaungokurudzira mhuri yezimbabwe nemamaorganizations angagona kuita sezvaitwa pano neema notiri kuona kuti community iri kunobhenefita from this project